Oke, okay. halo teman-teman, kembali lagi di Mister E Channel. Ya, seperti yang tertera di judul ya, kali ini saya akan tutorial bagaimana cara menyimpan video dari YouTube agar tersimpan di video galeri kita. Uh, pasti teman-teman suka nonton YouTube kan? Ya pastilah. Tapi waktu teman-teman jika videonya teman-teman tidak bisa membuatnya, uh, eh, mumpung saya baik ya. <laughs> mumpung saya baik, kali ini saya akan berbagi ilmu agar video dari YouTube bisa tersimpan di galeri kalian semua, teman-teman semua. Nah, ya, sebelum itu klik tombol subscribe di bawah ya agar berlangganan dan klik tombol loncengnya agar teman-teman semua bisa menerima update terbaru dari video saya dan klik juga tombol jempol ke atas bila teman-teman menyukainya dan klik tombol kedua jika teman-teman tidak menyukainya. Oke, yang pertama video yang teman-teman disukai itu misalkan ya. Hmm, langsung kita buka ke YouTube ya. Ini misalkan teman-teman suka video apa cari-cari di sini suka video apa video apa hmm. terus kita buka aja video ini saya pilih dari dulu saya yang vera coklatas ya, ya langsung saja ini ada klik tombol berbagi bagikan ini ini yang di sebelahnya sebelah kanannya dislike ini ada tombol berbagi ini di klik aja klik ya ini kan ada banyak dan pilihannya nah, ya ini teman-teman langsung klik saling link ini yang di pojok kiri atas pojok kiri atas saling link ini diklik ini disalin berarti link yang tadi yang ini yang ada YouTube ini sudah disalin tinggal kalian buka aja ke Google Chrome atau Google apa aja terserah sindrom terus salin link yang tadi yang tadi disalin itu gini tekan tekan nama dan itu muncul tombol tempel atau apalah pokoknya itu oh iya tombol tempel diklik aja ini muncul HTTPS itu dan seterusnya itu itu adalah salinan link dari video yang kita sukai tadi dan search aja oh ini betul kan ini videonya ini kan video situ www ini diganti dengan SS yang tadi www itu diganti dengan SS kita search kita tunggu ya kita otomatis langsung masuk ke websitenya website dari apa ini nggak tahu lah ya ini kalian bisa pilih pilih berapa resolusinya misalkan eh, misalkan yang MP4 720 langsung ya klik download nah ini otomatis mendownload ini otomatis mendownload mendownload dari video yang kita sukai tadi ya pokoknya yang paling utama jangan lupa ini diganti ininya kembali lagi nah ini www youtube ini ini ini ini diganti dengan ss SS oke oh ini ini sudah tersimpan otomatis sudah tersimpan ini ini jangan lupa pokoknya diganti SS ya www.youtube ini diganti SS berikutnya dihilangi ya otomatis langsung masuk ya langsung masuk Oke. setelah itu langsung kita kembali aja ini sudah terdownload kan kita cek dulu cek ke video saya ya ini otomatis mendownload oke okay. ini resolusinya 720 oke okay. ya ini oke teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe ya jangan lupa di subscribe tombol yang berwarna merah ke bawah oke okay, teman-teman see you Sampai jumpa di update video selanjutnya. Oke, okay, bye bye. Dadah.